Só queria ser como você Defender a todos e ser um pilar Dediquei minha vida como você Mas porque você não pode se orgulhar Eu sabia do risco de seguir essa vida Que a morte um ser mais forte. Devo proteger enquanto a chama arder. Agora como Hashira chama, me chama do para investiga. Rodrigo me chama que nesse trem somem de repente. Demônio que leva essa gente. Não vou deixar que mais que inocente. Tô perante é no wiki. Fato girou, confio em você. Porque sabe. Mas jamais vou me tornar um demônio Acaso eu prefiro a morte Coisas diferentes que valorizamos Mortalidade é uma bênção, entenda Ela que dá valor para a nossa vida Então não vou recuar Mesmo que eu perca a minha してほしいと。E agora estou morrendo, mas de nada eu me